Salut! Vreau să-ți improvizez astăzi despre a primi. Am uh, fost la un workshop de feminitate ținut de Grațian Sunu și Teodora Stoica, cărora le mulțumesc foarte mult, unde am învățat că, de fapt, uh, în general, oamenii nu știu să primească și de aceea poate nu știu nici să ofere sau uh, tot timpul este un deal într-un cuplu, uh, eu îți ofer, de tu ce îmi dai în schimb, știi? De fapt, am descoperit despre mine că mi-e foarte greu să primesc o îmbrățișare, mi-e foarte greu să primesc uh, zâmbet, pentru că am senzația că mă învăț cu ele și dacă într-o bună zi nu o să mai primesc acea îmbrățișare și acel zâmbet. Este puțin ciudat, însă asta, asta a fost inside-ul meu și sunt foarte bucuroasă că de atunci, de cam de o săptămână am fost, am uh, decis să ofer și să primesc și să nu mai fac contabilitatea cât îmi dai tu și cât uh, îți dau eu. Pentru tine ce înseamnă a primi? Ceau!